Oi, meu nome é Thiago, tenho 23 anos. que eu gostaria de contar muito com sua ajuda para combater o preconceito, porque eu acho que junto a gente tem muito mais chance.